Krásný dobrý den, vážení přátelé. Já se jmenuji Petr Severa a vítám vás u tohoto videa, které je úvodem do série Hyvin Wheel of Motion. Jak jistě víte, značka Hyvin je jedním ze světových lídrů v lineární technice, konkrétně tedy sortimentu lineárního vedení a klíčkových šroubů. Hyvin hraje svoji významnou roli i v oblasti polohovacích systémů, Především pak ucelený systém lineárních os a více osích sestav hrdě reprezentují tuto část sortimentu. Pro jejich výrobu a stavbu se ale samozřejmě bez jednotlivých komponent lineární techniky neobejdeme. Všechny komponenty nebo celky jsou tedy mezi sebou vzájemně propojeny a tvoří tak kompletní a ucelený sortiment pro nejrůznější potřeby polohování. Díky lineárním a torzním motorům Hyvin jsme pak schopni řešit i ty nejnáročnější požadavky s vysokým nárokem na dynamiku nebo přesnost. V této sérii několika videí vám jednotlivé produkty značky Hyvin přiblížíme trochu podrobněji. Ale nejen to, ukážeme vám užitečné typy nebo vychytávky týkající se našeho sortimentu a upozorníme na možné chyby při používání produktu Hyvin. Vysvětlíme vám také důležité pojmy z našeho oboru a zodpovíme i často kladené otázky. Tato série nemá jasně stanovenou osnovu, ale konkrétní témata budeme přizpůsobovat aktuálnímu dění u nás i v oblasti polohování a také vašim požadavkům. Věříme, že se máte na co těšit a že pro vás tato videa budou přínosná. Děkuji a za mě se budu těšit na viděnou.